Puedo comprar tapas de diferentes colores. Sí. Y queda chingo. Fíjate las letras. ¿No las viste? Pues no las en la pantalla. Pues. A ver, ahora ponte el micro, que supone que aquí ya debe funcionar el micro. Es un micro. Aquí uno por el canal de S27, el de S27. ¿En serio? ¿Sí? Sí. ¿En serio? Ok tengo que mover. ¿Ah? ¿Seguro que escuchó? Sí, se empezó a reír. Mira, ¿está vibrando? ¿Está vibrando? Ah, sí. Teléfono. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, ¿quién habla? ¿Sabes por qué me das suerte? Bueno, sí, me colgaron. Se está abriendo la puerta. Vamos oh, a ir. ¿No vamos a espantar? No. Mira, lo voy a quitar ya. ¡La última parte! Ahora lo cerratas. Vete, vete. the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back. I'm bringing my new toys with me. voz del de Walking Dead es ese. Es el mismo actor. Todo. El que tienes es el actor de The Cállate. Yo Eso, le den, like porque oh. las cuatro partes costaron un montón tardamos como dos horas en terminarlo. Así que espero que os haya gustado. Like, favoritos y comenten este el siguiente. Adiós.